የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ይሄ እንግዲህ የክፍል አንድ የመጨረሻው ዘመን ትንቢቶችና ፍጻሜያቸው የክፍል አንድ ምልክቶች አምስተኛውን ክፍል ነው የምናየው። ይሄ በህብረተሰብ በማህበረሰብ በቤተሰብ እና በቤተ ክርስቲያን በዓለም በእነዚህ በአራቱ ክፍሎች የሚታዩትን ብልሽቶች የስነ ምግባር ውድቀት፣ ልሽቀት፣ ፍርድ አመልካች ልምምዶችን ፍርድ አመልካች አሉንታዊ ልምምዶችን የምናይበት አምስተኛው ክፍል ነው። እንግዲህ ቀደም ብሎ እንዳካፈልኳችሁ ምልክቶችን በአምስት ነው በዘጠኝም መክፈል ይቻላል። መጀመሪያ የተፈጥሮ ምልክቶችን ነው ያየ ነው። ቀጥሎ የፖለቲካዊ ምልክቶችን አየን። እንደገና ደግሞ የማህበረሰባዊ የሆኑ ምልክቶች ከዓለም ሁኔታ ጋር በተያያዙ ያሉ ምልክቶችን ቅማሪያዊ የሆኑ ምልክቶችን ሂሳብ ነክ የሆኑ ምልክቶችን በተለይ ከሰባኛው ሱባኤ ጋራ አያይዘን ከስድስት እና ከሰባት ቁጥር ጋራ ከሰው እድሜ ማሽቆልቆል ጋራ በተያያዘ ያሉትን ምልክቶች ለማየት ሞክረናል። በዚህኛው ክፍል በህብረተሰብ፣ በቤተሰብ እና በዓለም ደረጃ በቤተ ክርስቲያን ውስጥም የሚታዩ በጣም ተያያዥነት ስላላቸው በአንድነት ጨፍልቄ ነው እንግዲህ ማሳየት የምሞክረው። ለዚህ መነሻ የሚሆን ጌታ ኢየሱስ ከተናገረው ንግግር ሉቃስ 17 26 እና 30 ላይ በኖህና በሎት ዘመን እንደነበረ እንዲሁ በሰው ልጅ ዘመን ደግሞ ይሆናል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ተናግሯል። ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያለው ዘፍጥረት ምዕራፍ ስድስት ዘፍጥረት ምዕራፍ ስድስት 11 12 እና 13 ላይ በኪንግ ጀምስ ቨርሽን በያዕቆቡ እንዲህ ይላል፣ ምድርም በእግዚአብሔር ፊት ተበላሸች፣ ምድርም ግፍን ተሞላች። እግዚአብሔርም ምድርን አየ፣ እነሆም ተበላሸች ስጋ የለበሰ ሁሉ በምድር ላይ መንገዱን አበላሽቶ ነበር። በጣም የሚገርመው እነኚህ ሶስት በሶስቱ ቁጥሮች ውስጥ ቁጥር 11 ላይ ተበላሸች ይላል። እንደገና ቁጥር 12 ላይ መንገዱን አበላሽቶ ነበር ይላል። እንደገና 13 ቁጥር ላይም ደግሞ እንዲሁ እንደተበላሸች ይናገራል። 11 12 ላይ ይሄ ብልሽት በአሁኑ ጊዜ ምን ይመስላል? በኖህ ዘመን የነበረው ብልሽት በአሁኑ ጊዜ ምን ይመስላል? እንዴት ነው እያነበብን ያለ ነው? በዚህ በ1997 የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ላይ ደግሞ ምን ይላል? ዘፍጥረት 6 11 በዚያን ጊዜ በምድር የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ክፎች ነበሩ ይላል። በኖህ ዘመን ማለት ነው። ተበላሸች ይላል። ሰው መንገዱን አበላሽቶ ነበር ማለት ክፉ ሆኖ ነበር ማለት ነው። ቁጥር 12 እግዚአብሔር ዓለሙን ተመለከተ የተበላሸ የተበላሸች እንደሆነችና በውስጧም ያሉት ሰዎች ሁሉ በክፋት እንደሚኖሩ አየ ይላል። በጣም የሚገርም ነው። እንዴት ሰው ሁሉ በክፋት ይኖራል? እንግዲህ ዛሬ ይሄ የዛሬ አራት ሺ አምስት መቶ ወይም የዛሬ ስድስት ሺህ ዓመት ግድም ማለት ነው። ይሄ ይሄ የሚሆነው የአርኪኦሎጂን ቁፋሎ እንግዲህ ብናስመሰክር በኖህ ዘመን የነበረው ብልሽት ነው። ኔፍሊሞች ነበሩ ያኔ። በጣም የከፋ የዝሙት መንፈስ ሰውን የተጠናወነበት ጊዜ ነበረ። እንግዲህ ከአሁን በኋላ ዘመኑን ለመመርመር ስንነሳ የማሳያችሁ የማካፈላችሁ እውነት ከስነ ምግባር ብልሽት ጋር ከስነ ምግባር ውድቀት ጋር የተያያዙ እነሱን ነው የማሳያችሁ። እንግዲህ እንድታስተውሉት የሚያስፈልገው እንድናስተውለው የሚያስፈልገው ነገር ምንድን ነው? ስለ ብልሽት ትንሽ ነገር እንዳወራ ፈልጋለሁ። ከዛ እንጸልያለን። እስቲ በኢትዮጵያ ባህል ክትፎ በጣም ምርጥ የሆነ የምግብ አይነት ነው። እንግዲህ በጉራጌውም ህብረተሰብ፣ በኦሮሞውም፣ በአማራውም በሌሎቹም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ክትፎ በጣም የተወደደ ምግብ ነው። እስፔሻሊ ባለሙያ ሜት ሴት ከሰራችው በደንብ በተደቆሰ ቅመም በተለይ በዘመኑ ደግሞ ማሽን የተከተፈ ክትፎ አንዳንዶቹ እሱን አይወዱትም። እሱ ካለ ደንበኛ የነጠረ ቅቤ ተጨምሮበት wow የሚያስብል አቤት አቤት የሚያስብል ነው ክትፎ ማለት ነው። እና ገና fresh አዲስ በተሰራበት ወቅት ሰው ሁሉ በተለይ እና በገና በዓል ላይ ሰው ሁሉ ተሰብስቦ ሊበላው እያለ ያንን በደንብ የተዘጋጀ ክትፎ በደንብ ይበለዋል። እዚህ ክትፎ ውስጥ መጀመሪያ የተሰራው ክትፎ ውስጥ ብልሽት የሚባል ነቀፌታ የለበትም ማለት ነው። ሁሉም ሰው እንጆይ እያደረገ የሚበላው ነው የተደሰተበት። ይኸው ክትፎ አልባሌ ቦታ ቢቀመጥና ቢረሳ አንድ አስር ቀን የሆነ ጓዳ የምንለው አይነት ቦታ ወይም ለየት ያለ ቦታ ቢቀመጥ ያልሆኑ ጀርሞች ሌሎችም ቢነካኩት ሽታው ይለወጣል። በጣም ከሽታ ተቃራኒ የሆነው ነገር ምንድነው ጭቃውን በዘለው ምኑን ረገጥቁት የሚባል ነገር አለ አይደለም? እንደዛ የተጠላ አይነት ነገር በጣም ይሸታል። አይደለም ሊበላ ለማየት አጠገቡ ለመሆን እንኳን ይቀፋል ማለት ነው። እና ምን ይደረጋል? ይሄ ክትፎ ይጣላል ትሉኛላቸው አይደለም? ያው ይጣላል። እንደ በደንብ ቢጠበስም እንኳን አያስኬድም። በጣም በቃ ይጣላል ማለት ነው። ቀጥሎ በዝርዝርላችሁ የሥነ ምግባር ውድቀት አይነቶች ማለት በጣም የሚዘገንኑ ቆሻሻዎች በኢትዮጵያም ሆነ በዓለም ህብረተሰብ ቀደም ባሉት ጊዜያት ያልታዩ አሉንታዊ ልምምዶች ናቸው። ክፉ ልምምዶች እነሱን እናያለን። እነሱን ሳሳያችሁ እናንተ ምድራችን ምን ያህል እንደተበላሸች እንድታዩ፣ እንድትገመግሙ፣ ይሄን እንድትዳኙ ነው የማበረታታችሁ። እንዲህ ከሆነ ደግሞ ይቺ ምድር መጥፊዋ ደርሷል ማለት ነው። ምን ያደርግለታል እግዚአብሔር? ሰውን የማይጠቅሙ እግዚአብሔርን የማያከብር ትውልድ ከሆነ በክፉ ከተሞላ ክፉ ዲያብሎስን ነው የሚያገለግለው። ዲያብሎስ ደግሞ ስልጣኑን ለዘላለም መያዝ የለበትም። መውደቅ መጣል አለበት። የእግዚአብሔር ፍርድ ምን ያህል እንደቀረበ እንድታዩ አበረታታችኋለሁ። እንግዲህ ለዚህ ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንዲረዳን ሁላችንም እንጸልያለን። እግዚአብሔር እንዲረዳን እስቲ እንጸልይ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ክፋት የሌለብህ መልካም የሆንከው የመልካም ሁሉ ምንጭ ለሰዎች መልካም እንዲሆንላቸው ብርሃን እንዲሆንላቸው ክብር እንዲሆንልን ትንሣኤ እንዲሆንልን በመስቀል ላይ የተዋረድክ ዝቅ ዝቅ ያልክ ጌታ እያከበርከን እናመሰግንሃለን፣ እንሰግድልሃለን። በዚህ ጊዜ የመጨረሻው ዘመን ምልክት የሆኑትን የሥነ ምግባር ውድቀት ክፍሎች እንመለከታለን። እግዚአብሔር ሆይ የሰጠህኝን ለወንድሞቼና ለእህቶቼ እሰጣለሁ። በወንድምነትና በእህትነት ካምፕ ውስጥ ያልገቡትን የመንፈስ ቅዱስ ማህተብ ያላገኙትንም ከበረት ውጭ ያሉትን ሰዎች እንድትጎበኛቸው፣ በዚህ እውነት እንድትደርሳቸው ዘመኑን መርምረው ወደ ክብርህ የሚቀርቡ እንዲሆኑ እንድትረዳቸው እንጸልያለን። ቤተ ክርስቲያንህን አስባት። የተኛች ከሆነች እንድትነቃ፣ የጣለች ከሆነች የጣለችው እንድታነሳ፣ በውርደት ውስጥ ያለች ከሆነች ወደ ክብር እንድትንሰራራ እንድትረዳን ጌታ አምላካችን እንለምንሃለን። ሁሉ ለክብርህ እና ለበረከታችን ለገሃነም ደጆች ውድቀት በሞት አገር ጥላ ላሉት ሰዎች መዳን እንዲሆንልን ጸለይን። በገናናው ጌታ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እንግዲህ በአምስተኛ ደረጃ የመጨረሻው ዘመን ምልክቶች ከሆኑት ውስጥ አንደኛ በቤተሰብ፣ ሁለተኛ በማህበረሰብ፣ ሶስተኛ በህብረተሰብ፣ አራተኛ በቤተ ክርስቲያንና በዓለም ውስጥ ያሉትን ለአራት ከፍለን ለሶስት ከፍል ማየት እንችላለን። ግን ሊያይ ጠቅለል ጠቅለል አድርጌ ለማቅረብ ሞክራለሁ። በአንደኛ ደረጃ የምናየው የሰዎች አይምሮ ከእውነት መራቅ፣ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ሶስት ስምንት የሰዎች የሰዎች አእምሮ ከእውነት መራቅ የመጨረሻው ዘመን ምልክት ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አራት ውስጥ ሶስት ውስጥም ስንመለከት እውነትን ከመስማት ሰዎች ጆሮቻቸውን ይመልሳሉ፣ ለራሳቸውም አስተማሪዎችን ያከማቻሉ አይደለም የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳችን። እዚህ ጢሞቴዎስ ውስጥ ሰዎች ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ሶስት ስምንት ላይ እውነትን የተቀሙ ይላል ወደ ቤቶች ሾልከው ኃጢአታቸው የተከመረባቸውን ሞኞችን ሴቶች የሚማርኩ ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። እነኚህ እውነትን የተቀሙ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ሰው ነፃ የሚያወጣውን እውነት ከጠላ እንዴት በክብርና በደስታ መኖር ይችላል? አይችልም። አንዱ የመጨረሻው ዘመን ምልክት ምንድን ነው? እውነትን ሰው ይጠራል፣ ይጠላል። ለመነገጃ እውነት እውነት እውነት እያለ ይላል ይምላል፣ በሐሰት ይምላል እንጂ በእውነት ለመኖር ለእውነት ለመኖር ሰው አይፈልግም። የመጨረሻው ዘመን ባህሪ ነው። ሌላው ከፈጣሪ ይልቅ ተድላን ወይንም ደስታን የመውደድ ባህሪ መታየቱ ነው። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3 አራት ላይ በመጨረሻው ዘመን ሰዎች ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ ይላል። እስቲ ተመልከቱ። እናት ልጅ ወልዳ ልጅ ከማህፀን ወጣ ልጅ አንድ አመት ሁለት አመት አስር አመት አምስት አመት ቆይታ እናት ተንከባክባ እዚህ ደረጃ አድርሳ አባቴ ልቀቅልኝ ብትላት ለወሲብ ማለት እኮ ሴት ልጅ በእናቷ ላይ ተነስታ አባቷን ለወሲብ ብትፈልገው እናቴ አይደለሽም ብትላት ወንድ ልጅ አባቱን ቢንቀው አባቴ አይደለህም ቢለው አባት እናት የወለዱ ያሳደጉ የተንከባከቡ ምን ያህል የሚሰበሩ ይመስላችኋል? ዛሬ እኮ የሆነ ያለው ይሄ ነው። እግዚአብሔር ፀሐይን አውጥተው ዝናብን አዝንቦ የተፈጥሮን ህግ ሳይናጋ ተቆጣጥሮ ሰዎች አያም ጋድ እኔ አምላክ ነኝ ብለው ሲሉ አናመልክህም፣ አንሰግድልህም ብለው ወደ ተድላ ወደ ጭፈራ ሲሄዱ ምን ይባላል? ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላ። ው ደስታ አለ፣ እግዚአብሔር እዚህ ጋር አለ። ሁለቱ ሲወዳደሩ ለዘመኑ ሰዎች ለዘመኑ ሰዎች ትልቅ ስፍራ የተሰጠው ነገር ምንድን ነው ቢባል ተድላ ነው፣ ደስታ ነው። እስቲ አሁን የኢትዮጵያ ህዝቦች እናስብ እስቲ አንዳንድ ጊዜ ወደ ቢሮ መኪና እየነዳው በሚሄድበት ጊዜ ስፖርት ስፖርት ስፖርት ስፖርት በእውነት እከሌ ይሄን ያህል ጎል አገባ፣ እንዲህ አድርጎ መታ፣ እንደዚህ አደረገ። ወል ስፖርት ጥሩ ነው፣ ለሰውነታችን እንቅስቃሴ እንጠቀምበት። ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ በስነ ምግባር እየተንኮታኮተ እየወረደ ለአጋንንቶችና ለክፉ መናፍስት መጫወቻ የሆነ ይህንን ያህል የአየር ሰዓት ለስፖርት መስጠት ምን ያህል ተገቢ ነው? የፖለቲካ መሪዎች በእውነት እንድታስቡበት ስፖርት ጥሩ ነው። ስፖርትን አልቀው እኔ ስፖርት እሰራለሁ። ስፖርት እወዳለሁ። ዮጋ ስፖርት እና ውሽ ስፖርት አልሰራም። እሱ ሌላ ጊዜ መጣበት ይሆናል። እና ሰዎች ተድላ ደስታ ያለበት ቦታ፣ ጭፈራ ያለበት ቦታ፣ ዳንስ ያለበት ቦታ፣ ስፖርት ያለበት ቦታ፣ ሩጫ ያለበት የተለያየ የሚያስቅ የሚያዝናና ነገር ያለበት ቦታ ነው የሚሄደው ሰው። ልክ ነኝ ክርስቲያኖች? ከእግዚአብሔር ይልቅ ተላን ይወዳሉ ይላል። ይሄ የመጨረሻው ዘመን ባህሪ ነው። እና በእውነት እግዚአብሔር ምን ያህል የሚያዝን ይመስላቸዋል? ለመብላት ለመጠጣት ይበላሉ፣ ይጠጣሉ። ሆድ አምላክ እስኪሆን ድረስ ሰዎች ወደ ደስታ ውስጥ ይገባሉ። ይሄ ነውር ነው ወገኖቼ። እንደሰት፣ እንብላ፣ እንጠጣ። መብልና መጠጥ ግን መንግስት ሰማያት አያስገባም። የመብልና የመጠጥ የደስታችን ምንጭና በረከት የሆነውን እግዚአብሔር እንዴት እንረሳለን? ምን ያደርግልናል? ሰባ ሰማንያ ዓመት እኮ ነው የምንኖረው በዚህ በምድር ገጽ ላይ እንደ የበላነው ነገር እኮ መልሶ ይበላናል እኮ። ውፍረትን የወደድነውን ያህል ውፍረትን እየሸሸ ነው አይደለም እንዴ? አሁን የበሬ ስጋ የወደድነውን ያህል የበሬ ስጋ እየጠላን አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር እኮ በረከት ካላደረገው እኮ የምንበላው የምንደሰትበት የምንጫወትበት እኮ ክፉ ነገር ነው የሚሆነው። አሁን እዘረዝርላቸዋለሁ። ሆሞሴክሹዋሊቲን አሁን ወንድ ከወንድ ሴት ከሴት ጋር ማመንዘር ከእንስሳ ጋር ማመንዘርን አሁን እንደ ደስታ ቆጥረውት ያልሆነ ክፉ ነገር እየመጣ ነው በምድራችን ላይ ያለው። ይሄ ደስታ በጣም እየጦዘ ነው። በቃ ይሄ ደግሞ ሴጣን የሚጠቀምበት መሳሪያው ነው። እግዚአብሔር ደስ ካላሰኘ ደስታ ምን ዋጋ አለው? ደስታ ለቅሶ ነው የሚሆነው። ሌላኛው በሶስተኛ ደረጃ ምና የአጋንንቶች ወደ ሰዎች መግባት ነው። ራእይ 18 ከአንድ እስከ ሁለት ይሄ ዘመን የትኛው ዘመን ነው? የመጨረሻ ዘመን ነው። እንዴት እናውቃለን? አጋንንቶች ወደ ሰዎች እየገቡ ያሉበት ዘመን ነው። እንዴት ምልክት ይሆናል? ይሄ ምልክት ነው። ልብ በሉ፣ አጋንንቶች የሚፈልጉት ምስ አለ፣ የሚቀርብላቸው አቅርቦት አለ። ሰፕላይ የምናደርገው ነገር አለ ለአጋንንቶች። እሱን ሲያገኙ ነው ለሰው የሚቀርቡት። ለምሳሌ ራይ 18 ቁጥር 1 ሁለት ላይ ስናነብ እንዲህ ይላል፣ ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች ወደቀች ይላል። ደረጃ አንድ ውድቀት። የተጠሉ ወፎች የአጋንንቶች መጠጊያ ሆነች። ደረጃ ሁለት መጠጊያ፣ ከዛ በኋላ ማደሪያ ሆነች ብሎ ይናገራል። ወዮ ሰው ሰው የአጋንንት ማደሪያ የሆነ ወዮለት። አንድ ነገር ላስታውሳቸው። ይሁዳ አንደኛው ምዕራፍ ነው፣ አንድ ምዕራፍ አለው። ስድስት ቁጥር ላይ ሌላን ስጋ የተከተሉ ወንጀለኛ ፍጥረታት እንዳሉ እዛ ቦታ ላይ ይናገራል። ሌላን ስጋ የተከተሉት እነዚህ እነማን ናቸው ቢባል መላእክቶች ናቸው። እነማን ናቸው ቢባል የሰዶምና የገሞራ ሰዎች ናቸው። ዘፍጥረት 19 ላይ ስትመለከቱ ወንዶች ከሴት ጋራ መተኛትና ወሲብ መፈጸም ሲገባቸው የወንድ ስጋ ተከተሉ ይላል። መላእክቶች ለምንድነው ኃጢአታቸው የማይሰረየው? በእግዚአብሔር መልክና አምሳል የተፈጠረውን ሰው ስጋ ስለተከተሉና በዛ ስለገቡ ነው። ዘፍጥረት ስድስት ላይ መንፈሴ ለዘላለም በሰው ላይ አይኖርም እርሱ ስጋ ነውና አለ። ሌላን ስጋ ተከተሉ የሚል ወንጀል አለ። ልብ በሉ። አጋንንቶች የሚገቡበት ሰው ምን አይነት ሰው ነው? አጋንንታዊ ልምምዶችን ወደቀች ማለት ምን ማለት ነው? ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች ወደቀች። ሰው ሲወድቅ ማለት ነው። ሰው ሲወድቅ ሟርት፣ መተት፣ አስማት ፈልፈለው የፈልፈልቱ ስራዎችን ይሰራል። ጌታ ሰረቀ ብርሃን የሚባሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሚያገለግሉ በጣም ማከብራቸው መወዳቸው ሰው አሉ። እኚህ ሰው ማሳቀል የሚል ከ መቶ ገጽ በላይ መጽሐፍ ጽፈዋል። በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የተጫወቱ የሟርት፣ የመተት፣ የአስማት፣ የድግም አይነቶችን በዝርዝር በዝርዝር በጥልቀት የጻፉ ሰው ናቸው። እግዚአብሔር ይባርካቸው። እሳቸው በዶክትሬት በፒኤችዲ ደረጃ በዚህ ጉዳይ ላይ research ሊያደርጉ ይገባቸው ነበር። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እኚህን ሰው ብታበረታታቸው። ማንም ሰው እንደሳቸው የጻፈ የለም። አራት ዓመት በኢትዮጵያ ምድር ኖሬያለሁ በኢትዮጵያ በውጭም ሄጃለሁኝ እሳቸው የጻፉትን ማሳቀል የሚል መጽሐፍ የጻፈ አይነቱን የጻፈ የለም። ሪጌታ ሙሴ መንበሩም ጽፈዋል። ከመጋረጃ በስተኋላ የሚል እነኚህ ሰዎች የአጋንንትን ስራ ገልጠዋል። ሰው እርኩሰት ሲያደርግ ሲያምፅ ኃጢአት ሲሰራ የስጋ ስራዎችን በገላትያ ምራፍ አምስት የተዘረዘሩትን የስጋ ስራዎች ሲለማመድ መናፍስ እየቀረቡት እየቀረቡት እየቀረቡት ይገባ ይሄዳል። ከዚያ ይገቡበታል፣ ከዚያ ያድሩበታል ማለት ነው። ከዚያ ቀጥሎ ያለው እብድ መሆን ማለት ነው። 666 ቺፕ የተቀበለ ሰው ከእብድ ይለያል አለ እኔ እና አጦዝጋው አትሉ እንዳትሉኝ፣ ምክንያቱም አይምሮን ይቆጣጠራላ። አጋንንት የገባበት ሰው አጋንንቱ እኮ መቃብር ለመቃብር መንደር ለመንደር አይጥ የሞተ አይጥ እያስበላ የተላጠ ሙዝ እያስበላ የሞተ ሬሳ እያስበላ መቃብር ለመቃብር የሚያንከራትት እኮ አጋንንት ነው። ስድስት መቶ ሰዎች እንዴ ነው የሚያደርገው እስከ መጨረሻው ሞት። ሰው ቁስሉ ከተነዘነዘ እኮ ሰውነቱ ከፈረሰ እኮ ይሞታል። በቃ ከዚህ በላይ ጠላት ምን አለ? የሰውን መንፈስ ወደ ሲኦል ለማስገባት ሰይጣንና ሰይጣናውያን የሰውን ስጋ ማፍረስ አለባቸው። የሰውን ስጋ ከሚያፈርሱ የሰው ልጅ ጠላቶች ውስጥ ባዮቺፕ ነው አንዱ። ይሄ የመጨረሻው ዘመን ነው። በምን እናውቀዋለን? ሰዎች ከመበላሸታቸው የተነሳ አጋንንትን እያቀረቡ ያሉበት ጊዜ ነው። ይህን በደንብ አንደርላይን እንድታደርጉበት እንድታሰምሩበት የጌታ ሰዎች ይጠይቃቸዋሉ። አራተኛ የአጋንንቶች ከሰዎች መውጣት እና ስፍራ መልቀቅ ነው። ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 28 ላይ የአጋንንቶች ወደ ሰው መግባትም የመጨረሻው ዘመን ምልክት ነው። የአጋንንቶች ከሰዎች መውጣትም የመጨረሻው ዘመን ምልክት ነው። ማቴዎስ 12 ላይ ጌታ ኢየሱስ አጋንንቶችን ሲያስወጣቸው ጸሐፍት ፈሪሳውያን ወይም ደግሞ ይሄ የዘመኑ ሊብራል ቴዎሎጂያንስ የምንላቸው አይነት ማለት ነው። ኢየሱስ አጋንንትን የሚያስወጣው በብኤል ዜቡል በአጋንንት አለቃ ነው አሉ። ሊያጣጥሉት አድማጭ እንዲያጣ ለማድረግ ነበረ። ግን ጌታ ኢየሱስ ድፌ እንዳደረገ እውነት ስለነበረው እውነትን ገለጸላቸው። እርስ በርሷ የምትከፋፈል መንግስት ትጠፋለች አለ። እኔ አጋንንትን በአጋንንት አላወጣም፣ ልጆቻችሁ በምን ያወጧቸዋል አለ። ሲናገር ምን አለ? ማቴዎስ 12 ቁጥር 28 ላይ እኔ ግን በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማስወጣ ከሆንኩ እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ቀርባለች አለ። በጣም ነው የሚገርመው ወገኖች፣ እስቲ ተመልከቱ። የአጋንንቶች ከሰው መውጣትና የእግዚአብሔር መንግስት መቅረብ ምን ያገናኘዋል? ይህ እኮ ስለ ሺህ ዓመት መንግስት ነው ጌታ የሚያወራው። በሺህ ዓመት መንግስት ውስጥ አሁን አጋንንቶች ለምሳሌ በብሉይ ኪዳን በብዛት አጋንንቶች ከሰው አይወጡም ነበር። ይገባሉ፣ ግን ሰው ውስጥ ይገባሉ። ከሰው ውስጥ አይወጣም። ሰውየው ሲሞት ብቻ ነው የሚወጡት። ደንበኛ ተሬ ተሬ ነዋ። እግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረ ስለሆነ ሰው ለመናፍስቶች ሰርቀው ስለገቡ ማረፊያቸው ነው። በተወሰነ ደረጃ ይዝናኑበታል። ከዚህ ከጥልቁ ከአየሩ በተሻለ ሁኔታ በሰው ውስጥ ይኖራሉ፣ ይመቻቸዋል። እና ጌታ ምን አለ? እኔ አሁን በብሉይ ኪዳን መጨረሻ በአዲስ ኪዳን መጀመሪያ ላይ እኔ አጋንንትን አሁን የማስወጣ ከሆን በእግዚአብሔር ጣት በመንፈስ ቅዱስ አጋንንትን የማስወጣ ከሆነ ይሄ ለእናንተ ምልክት ነው። የምን የእግዚአብሔር መንግስት የመቅረቡ ምልክት ነው አለ። ምን ማለት ነው? በእግዚአብሔር መንግስት ጊዜ የሺህ ዓመት መንግስት ሲሆን ሴጣናት ይታሰራሉ፣ ሴጣንም ይታሰራል፣ አጋንንቶች ይመታሉ፣ ወደ ጥልቅ ይጣላሉ ማለት ነው። <coughs> ይቅርታ። ስለዚህ አሁን በዚህ ዘመን በጣም ብዙ ሰዎች በተለይ በ2009 በ2010 በ2011 እና 12 በእነዚህ አራት ዓመታት ውስጥ በኢትዮጵያ ምድር ታሪክ ተከታትያለሁኝ። እንደነዚህ ዓመታት ከሰዎች አጋንንት ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጡ ለእግዚአብሔር ባሪያዎች እየታዘዙ የወጡበትን ጊዜ አላየሁ። ይሄንን መርምሩ። ወደኋላ research መስራት ትችላላችሁ። ሌላኛው የመጨረሻው ዘመን ምልክት ምንድን ነው ብትሉኝ መልካምን መጥላት ነው። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ሶስት ላይ መልካምን መጥላት ትንሽ እናስብ ወገኖች፣ መልካም ነገር መዝሙር ዳዊት ውስጥ እኮ መልካሙን ማን ያሳየላል የሚሉ ሰዎች ብዙዎች ናቸው ይላል። መልካም ነገር መልካም ነገር መልካሙ ነገር እንዴት ይጠላል? መልካም ነገር እኮ ለሰዎች ራስ ምታት እየሆነባቸው ነው። አሁን እኮ አራዳነት፣ ቀልጣፋነት፣ ሌባነት፣ መልቲነት፣ አጨርባሪነት እኮ ነው አሁን በቃ በምድራችን ላይ እየሰፈነ ያለው አይደለም። መልካም መልካም እግዚአብሔር ነው። ሰው መልካሙን እግዚአብሔር ከጠላ ከሚጠላው የእግዚአብሔር ጠላት ከሆነው ከሴጣን ጋር የጠበቀ ወዳጅነትና ህብረት ፈጥሯል ማለት ነው። ለዚህ እኮ ነው በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ላይ ሐዋርያ ዮሐንስ መልእክቱን ሲጽፍ ከአብ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ፣ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ፣ ከቅዱሳን ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ያየነውን የሰማነውን የዳሰስነውን እንጽፍላችኋለን ይላል። የሴጣን ትልቁ ስራ ምንድን ነው ብትሉ ህብረትን ማጥፋት ነው። ህብረትን ለማጥፋት ደግሞ ሰዎች ክፉ እንዲወዱ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ዘመን ምን አይነት ዘመን ነው? ሰዎች መልካምን የሚጠሉበት ዘመን ነው። ሌላው የዚህ የብልሽት መገለጫ የሆነው የመጨረሻው ዘመን ምልክት የአመፃ ብዛት ነው። ማቴዎስ 24 12 ላይ አመፃ ይበዛል ይላል። አመፃ እኮ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጀመሪያው አብዮተኛ በኢሳይያስ 12 መሰረት የመጀመሪያው አብዮተኛ ሳጥናኤል ነው። በቀድሞ ስሙ ሳጥናኤል፣ የአሁን ስሙ ዲያብሎስ፣ የቀደመው እባብ ሴጣን፣ አፖሊዮን፣ አብዶን የተባለው ዲያብሎስ የሰው ልጆች ሁሉ ጠላት የመጀመሪያው አብዮተኛ የመጨረሻው የመጀመሪያው አመፀኛ ዲያብሎስ ነው። ይሄ አመፃው በዘፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ሶስት ላይ እንደምናነባው በአዳምና በህይወት ጀመረ። ሀሳቡን አስገባባቸው፣ ክፉ ሀሳብ አስገባባቸው። የጨመረ የጨመረ ሰው የበዛ የበዛ የበዛ ሲሄድ አመፃው እየጨመረ እየጨመረ ሰው ከእግዚአብሔር ቃል እየራቀ ከሄደ ከመንፈስ ቅዱስ እየራቀ ይሄዳል። ከእግዚአብሔር ቃልና ከመንፈስ ቅዱስ እየራቀ ከሄደ ሰው ወደደም ጠላ የመናፍስቶች ወዳጅ ይሆናል። የመናፍስት ወዳጅ የሆነ ሰው ወደደም ጠላ የሴጣን ወዳጅ ይሆናል። የሴጣን ወዳጅ ከሆነ የአመፀኛ አመፀኛ እየሆነ እየቀጠለ ይሄዳል ማለት እና ይሄ የመጨረሻው ዘመን መሆኑን በምናቃለን አመፅ ያለበት ጊዜ ነው። ሌላ ማቴዎስ 24 ቁጥር 6 ላይ ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል አለ ጌታ። እንግዲህ የአመፃ ውጤት አለመታዘዝ ባለበት ቦታ ህዝብ በህዝብ ላይ ጌታ ኢየሱስ እኔ ልመጣ ስል የዓለም መጨረሻ ሊሆን ሲል ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል አለ። ይሄ አሁን በህብረተሰብ መሀል የምናየው ነው። በተለይ ዘረኝነት ባለበት ቦታ ጎጠኝነት፣ የሀገር ልጅነት፣ ለወገኔ ባይነት ከንቱ ውዳሴ አይደለም የሚለው ጳውሎስ ለወገኔ ይጠቅማል ባይነት ሌላውን እንደ ጠላት እንደ ወገን እንዳልሆነ የመቁጠር መንፈስ ማለት ነው። ድንበርተኝነት ብሔረተኝነት፣ እነዚህ ባሉበት ቦታ ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል። ኤርትራና ኢትዮጵያ አብረው ነበሩ። ህዝብ በህዝብ ላይ ከመነሳቱ የተነሳ ለሁለት ተከፈሉ። ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንና ሰሜን ሱዳን አንድ ሀገር ነበሩ። ህዝብ በህዝብ ላይ የተነሳ ጥላቻ ከቤተሰብ ጀመረ፣ እያደገ ሄደ። ለሁለት ተከፈሉ። ኮሪያ ሰሜንና ደቡብ የተባለችው በኋላ ነው። መከፋፈሉ እየጨመረ የሄደው ህዝብ ህዝብ ላይ እየተነሳ አመፃው እየጨመረ እየጨመረ እየጨመረ መከፋፈሉ መለያየቱ እየጨመረ እየጨመረ ሲሄድ ይሄ በቃ በጣም የከፋ ሁኔታ ፈጠረ። በምድራችን ላይ አሁን በየቦታው በነገዶች፣ በወገኖች፣ በጎሳዎች፣ በብሔሮች መካከል ያለው ግጭት አሁን ይሄ ልክ ኤርትራ እንደተገነጠለች ሌሎችም በክልላችን እንውጣ የሚሉ አይነት ነገር ከሆነ ጠላትነት ነው ዴቨሎፕ እያደረገ የሚሄደው። ይሄ የመጨረሻው ዘመን ምልክት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አይነት ክፉ ነገር ውስጥ እንዳንገባ በእውነት ቅዱሳን ልንጠነቀቅ ይገባል። ከሴጣን ጋር ማጨብጨብ የለብንም። ከመናፍስቱ ጋር አብረን ማጨብጨብ ስፖርት ማድረግ የለብንም። እጅ ማንሳት የለብንም። እጃቸውን ለክፋት ያነሳሉ እንደተባለ ለክፋት ለአመፃ እጃችን እንዳናነሳ መጠንቀቅ አለብን። ወደ ርቅ ነው መዝመት ያለብን።